Scientists are here to help and protect us, and I need to trust science rather than focusing on the government and how they handled it. Karena yang kita hadapi itu virus dan tidak kelihatan data-data sains, dan yang diungkapkan oleh sains itulah yang harus lebih kita percayai. Yo siempre he sido una persona que cree en los avances científicos. La ciencia nos ayuda a investigar, a corroborar y, y saber los métodos para combatir X enfermedad. Y sé que ahorita puedo confiar más en ellos. I have taken care of a lot of COVID patients. Everything was happening so fast that made interpreting scientific data very difficult. We try to practice the best that we can with evidence-based medicine. Diese Situation hat uns allen die Augen geöffnet und wie kurzer Zeit man kollektiv doch zu auch bahnbrechenden Ergebnissen und Neuerungen kommen kann.